Το συνοριακό φυλάκιο τη Ορεστιάδα εξοπλίζει η εταιρεία ΟΝΕΞ ενισχύοντα τη χερσαία φύλαξη των ελληνοτουρκικών συνόρων. Στο πλαίσιο τη συστηματική αντιμετώπιση του προβλήματο τη λαθρομετανάστευση που απασχολεί τι ελληνικέ αρχέ για δεκαετίε τώρα, η εταιρεία παρέχει την πλέον αποτελεσματική λύση και στι αστυνομικέ διευθύνσει των παραμεθόριων περιοχών, σύμφωνα με σχετική τη ανακοίνωση. Το σύστημα ανείχνευση καρδιακών παλμών, το οποίο αποτελεί προϊόν συνεργασία με την εταιρεία, συμβάλλει στην καταπολέμηση τη λαθρέα διακίνηση ή επιβίβαση ζωντανών οργανισμών σε φορτηγά αλλά και κοντέινερς. Το εν λόγω σύστημα έχει τη δυνατότητα να ανοιχνεύει γρήγορα και αποτελεσματικά την παρουσία ζωντανών οργανισμών, ανθρώπων ή ζώων, ακόμα και αν αυτά βρίσκονται σε ειδικά διαμορφωμένε κρύπτε, καθώ με τη χρήση δεδομένου που λαμβάνει από ειδικού αισθητήρε. Το σύστημα εντοπίζει τα κρουστικά κύματα που παράγονται από του καρδιακού παλμού μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Σύμφωνα με την εταιρεία, η φύλαξη των ελληνικών χερσαίων συνόρων εισέρχεται σε μια νέα εποχή και ενισχύεται με υψηλή τεχνολογία συστήματα ελέγχου οχημάτων και φορτίων, τα οποία στο μέλλον θα αποφέρουν σημαντικά αποτελέσματα για την προστασία της χώρας μας αλλά και των πολιτών από παράνομες δραστηριότητες.